les enfants. On Comment allez-vous Ça va très bien, papa. Voilà, aujourd'hui vous êtes venu dans le temple du grand maître Ok, ok. Voilà, avec moi c'est la confiance totale. papa. Et pour ne pas trop parler, je vais vous montrer le vrai portefeuille magique. D'accord, papa. papa. Voilà, quelqu'un d'entre vous m'a appelé la dernière fois concernant le portefeuille magique. Oui, oui, oui, papa. Voilà, c'est qui d'entre vous C'est moi, papa. D'accord. Et Aujourd'hui, tu es venu, si le portefeuille magique existe vraiment. C'est ça, papa. D'accord, il n'y a pas de problème. Avec moi, c'est la confiance. Ok, je vais vous montrer le vrai portefeuille magique. Voilà, voilà ce qu'on appelle le portefeuille magique. Voilà, ça n'a pas d'inconvénient, pas de sacrifice humain. Ok. Voilà, une fois que vous avez le portefeuille magique dans votre pays, vous ne devez pas manger la viande du porc. C'est très simple. Ok, voilà, c'est tout. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous allez voir. Vous voyez quoi dedans il n'y a, rien. Il n'y a pas une autre poche à quelque part comme le font des gens sur les réseaux sociaux. Non, non, non, papa. D'accord, vous voyez bien Oui, oui, D'accord, je vais refermer. Voilà. Voilà, si vous voulez mon numéro, voilà mon numéro là-bas. Plus 229 90 51 06 65. Voilà mes enfants. Donc, euh, c'est un peu Avec moi, c'est la confiance totale. Ok, papa. Voilà. Maintenant, je vais demander au génie. Voilà mes enfants. Je vais demander au génie si l'argent est déjà dans ce portefeuille magique. Voilà les génies qu'on appelle et dosés. Voilà. Ok, ok, papa. Ça veut dire que l'argent est déjà dans ce portefeuille magique. Ok, papa. Ça veut dire que l'argent est déjà dans ce portefeuille magique. Donc, je vais ouvrir, vous allez voir. vous voyez quoi dedans ah, C'est de eh, l'argent, papa. Voilà. C'est de l'argent. C'est 500 000 ici. Ah, c'est de l'argent. Avec moi, c'est la confiance totale, je vous ai déjà dit. Voilà. Hmm. C'est 500 000 ici. Ah, merci beaucoup, papa. Ah, merci, ah, papa. merci, papa. Avec moi, vous serez tous riches. Ah, merci, papa. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Voilà, voilà c'est plaisant. Avant de partir, je vais vous donner quelques billets. Vous allez utiliser ça sur la voie. Merci beaucoup, merci, papa. Merci, beaucoup, papa. C'est le, le vrai billet. Voilà. Voilà mon numéro. Encore de plus. Plus 229 90 51 06 65. Voilà. Arrivé dans votre pays, vous allez dire à tous vos amis qui sont dans le besoin de contacter ce numéro. Ok, vous papa. allez faire les sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, partout. Ok, papa, pas de problème, pas de problème. D'accord, merci. Que la bénédiction soit les enfants. Merci, merci papa. merci.